приметил ты земляка в жупаде в Кирее Черной. Мы как то его тут затеряли. Дякувати Богові та й вам, пока такого звіря не видать. Можна сказати, в сорочці ти родився, козаче. На той бік. У мене там родичі. Молода. ловиться чи не ловиться, про це не мовиться. Боріба не збирається. Дізнається, та й поховається. <laughs> Буде час, Алі. Заходь надвечір. Посидимо. Їхав до шиникарки, випив неї я з вічарки, п'яний з воза і звалився, трохи трохи не упився, п'яний з воза і звалився, трохи трохи не упився. Ой, погані такі жарти, випив, мабуть, і я з дві кварти, третя. Ось де вона моя голубочка. Пригодиться, що було чим похмелиться, третя, ось де пригодиться, що було чим похмелиться. У нас нема нікого дома і дівчина в полі. Сердешна сирота все журиться та плаче по рідному краю та по своєму коханому. Жде козака з України. Та й добре ми оце бенкетували, випили по чарці, по другій, згадали землю рідну українську, та як заспівали. Та летів орел через море, та став море пити. Ех, та ж заплакали. А все цариця Катерина наробила, щоб їй чорти на тому світі і отакої чарочки не піднесли. Vai ser volúptico. शाप कहो हो змінилось, страх мене бере й тепер. коли життя таке зробилось, трохи-трохи я не вмер. занедушав я в дорозі, та набрався я біди, так шред би вже на возі, привезли, привезли мене сюди, так шред би вже на возі, привезли, привезли мене сюди. вчиться ж випив, чи це ж випив на дорогу. Чи в дорозі, чи в дорозі десь напив. Ні, не пив, не пив, їй, бо от не ріше забожив. Ні, не пив, не пив, їй, бо от не ріше забожив. Мабуть, випив, мабуть, випив добру класу. Або випив, або випив цілий киш. Ні, не пив, кажу, без жартів. Випив чарочку не п'єш. Ні, не пив, кажу, без жартів. Випив чарочку не п'єш. Ты гуляешь, ти не я сердишна. Вражі очі плачу, плачу далі мій. Бо не спали вже дві ночі, треба трапиться в біді. Збився, бачиш, я з і прийшло це пропадань, та спасибі до небой. Трапив якось ночувати, та спасибі до небой. Трапив якось ночувать, трапив якось ночувать. Так осети Двоє суток пропали. соединить. Жизнь очень за мною, хочешь, хочешь разлюстить, я готов с тобой. Води, води, води, води, води, води, води, Знівався і навмисне приїхав, щоб дізнатися, чому тікають від нас запорожці. Чи їм живеться погано, чи малі привілеї мають. Нудяться без війни, паша. Війна не за горами. У війні козаки зрадять, напевне. Вони всі рибалки, мисливці, знають всі стежки і протоки. Ось побачте, вони проведуть нам тил царські полки. Пам'ятайте, це сказав вам я, Шелімага. тебе бери, оцю пляшку хотів залишити на похмілля, а тепер всю вип'ю враз. На добре здоров'я. Здоров, здоров. А ти що за чоловік такий? Приїжджий. Так, так. Багато вашого брата голомозого з'їжджається на байрам. Кажуть, що і сам Салтан приїде. Султан уже тут. Тут? А не дуриш? Хотів би я його побачити. Мені страшенно полюбився. Ти раніше його бачив? Я. Як тобі сказати, бачив я його і не бачив. Отак то я його бачив, а отак і не видав. Ти пам'ятаєш оту злу Арнаутську січу? Наша пластунівська паланка стояла. Стояла. Е а поруч стояли яничари. Коли враз тобі Арнаути, нещасленна сила їх. Тоді Салтан повертає коня та як гаркне рубай! Та як рубане, як рубане, так вершника й коня одним махом на двоє. Ти був там? Я? Я ні, я не був, мені розказували. Жалко арнаутів, багато їх там полягло. Чимало й наших. Микола Глеб, Петро Очерет. Ти не знав Петра Очерет? Не знав. Пропаща ж ти людина. Петро Очерет у тій злій січі захистив Салтана своєю широчезною грудиною та там свою буйну голову зложив. Осталася дочка Оксана, от що живе у мене, і нудиться сердешна за рідним краєм та за своїм коханом. Все за Дунай позирає. Так ось я й кажу. Дуже хотів би бачити Салтана. Ти його і побачиш. Я це зроблю. Їй Бог зробив. От спасибі тобі, голубчику, спасибі. Я б тебе почастував, так вам законом заборонено. Та ти й не пий. Воно таки і справді ні до чого. Ну, а я вже мушу ради гостя. Один вип'ю. Тільки з пляшки не вгадаю. Зажди мене, зажди мене тут. Сідай. Сідай, голубчику. Сідай. Отут, о, сідай. А я. Я зараз візьму чарку. За твоє здоров'я голомозий. Спасибі. Що за чортяка? Був з бородою, а став без бороди. Сідай, козак, не бійся. Ну, голубчику, та я й самого чорта не боюсь. Ти хочеш бачити султана. А ти ж по чим знаєш? Я знаю, що в тебе в чарці. Горілка. горілка. Дай. Твоє здоров'я. Так ти хочеш бачити султана? Дуже хочу, та як це зробити? У мене при дворі є кум. Кум? Кум. <laughs> Через кума все на світі можна. Налий. Вам же законом заборонено. Закон далеко, чарка близько. Коли хочеш бачити султана, Тобі треба мати турецьку одежу. Так у мене ж її немає. Він зараз принесе тобі одежу. І проведе до палацу. Я йду. Погладити треба дорогу. І ось що, коли тебе спитає вартовий, хто йде? Іван Карась. Не годиться. Куди ж ти пішов, а дорогу погладив? то було на коні, а тепер на оголоблі. Назовись Урхан, а я накажу варті, тебе скрізь пропустять. Поїдеш, голубчику, без дуги Խուրխան Ուսևետը։ Իմ գիրով։ Խուրխան։ Իմ գիրով։ Խուրխան։ От таке мале, а вже чорне. А як тебе звуть? А? Що? Що воно? Глухе і німе? Може, воно й сліпе? Ні, О, очима блима. Хе. гуршан. Тепер я тут рокне козак, здається, добре задягнувся. І як воно зробилось так, що в турка я перевернувся. Тепер я турок не козак здається, добре задяну, І я вона зробилась так, щоб турка я перевернувся, щоб турка я перевернувся. Дівав, на я зробився. Гурхан, нехай одарка вибачає. От бач, який нап'яв жупан, тепер вже жінка не впізнає. Тепер я турок не козак, здається, добре задягнусь. І як вона зробилась так, щоб турка я перевернув. серцю радісний свій час, ти на моя кохана, смерть. моя, добрий човен жде нас там. Темна ж ніч, як врані встая, а у турків там байрам. І знакома мені дорога, нам надія вже на Бога, ми Дунай перепливем. Ласівко моя прекрасна, життя радість мій час, ти надійка моя кохана, смерть не розлучить нас. Ласівко моя прекрасна, серцю радість мій час, ти навік моя кохана, Смерть одна разлучить нас. випитували, яким духом дихають козаки. Добрий тютюн курили, а салтана так таки і не показали кляті бусурмени. ревеш, як товаряк. Пора йти. Куди йти? До мечеті. Богу молитись. Допився, чоловік. Горілки ми не п'ємо. Законом нам заборонено. Кому ж це нам? Нам, туркам. Ой мені лихо, до турка допився мій Іван. Я вже не Іван. А Хто ж ти? Урхан! Уже в три туркені помінилось вийти за мене заміж. А так, як бач, молодице, три туркені. Уже й заручені пили. Як пили? Вам же законом заборонено. Закон далеко, чарка близько. Відчепися і од мене очепися. Ой, готов за тобі, на спасіння заручись. Вже тобі я не їва, турок я тепер хан. Що робить я бідна маю нещаслива сірота. Коли не турбуйся, заведу собі гарну, на туркенях оженюся і гарненько заживе. комуніст, от я не розізлив, тоді вже вибачай, зараз ти так і було. Бачить наша молодиця. Юра, жіночка не як не я. не торкуйся. На турке не поженюся. Мені подінюся в також жінкових бачах. Швидко піди подивись, що там таке. Приказуй твоїм туркеням. Ну, ледащо. пане Андрій. Справді Андрій. Оксана. хоче лишитися в Придунайському краї, тому землі і пільги. Султан дарує всім великі привілеї. Хто не хоче повернутися додому, хто хоче залишитися в Придунайському краї, тому привілеї великі. А хто хоче повернутися додому? Теж дозволь. Тихо, тихо, не заважайте слухати. А що ж про чорноморця? Чорноморця з молодою відпускає додому. щастя твоє, козаче, що все так сталося, а то треба було б тобі намняти чуба. Та й ти хороша, втікла, не сказала спасибі за хліб сіль. Простіть на цей раз. Простіть, простіть на цей раз. Ей! Походів так усе. Великий Падишах дарує пільги козакам. Знаємо. Ходім до хати, я маю тобі дещо сказати наодинці. Жінка голубчику хату заперла і пішла кудись. Великий Падишах дарує великі пільги козакам. Спасибі. А коли хто хоче повернутися додому, можна? Можна. От за це, голубчику, двічі спасибі Салтану. Жаль тільки, що не довелося побачити мені його. Як не довелося? А так, обдурили мене, не показали Салтана. Він був тут. Тут? Тут. Ото його Ото з бородою. З бородою. Бий тебе сила вража. Я прийду пізніше. Ходи здоров. Розкажи, Іване. Про що ви там з Салтаном говорили? Дядечко, розкажи. Дядечко, Пит- Питає мене, які привілеї козаки бажали б мати. А я невдогад та й кажу. Відпустили б ви їх додому, бо вони мруть тут, як мухи, от журби по рідному краю. той був сам Салтан. Правду кажучи, я таки його непогано тоді вітав. Їхати. Тут султан, а там цар. Одним миром мазав. А чому й не їхати? Там неволя і тут неволя. Так там же миру скільки нашого. Гуртом і батька добре бити. На біса привілеї, коли забалакати нема до кого і весь світ у жмені. До ранку ще далеко вирішимо, хто їде, а хто не їде. Оксано, а ти як думаєш? Поїдемо чи не поїдемо? I flesh with flesh. Стан дав вам волю виїхати. Не вірте. Тікаєте, швидше тикаєте. Завтра дозор не буде багато. Тікаєте.